таза бұлақ бір бұлақтың басында үш жолаушы бір-біріне кез болыпты бірақ бұл тастақ жерден шығып жатыр екен айнала қалың ағаш жапырақтары бұлақтың үстіне төгілген суы мұздай салқын шыныдай мөлдір өте таза бұлақ екен бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын қазандай бір қара тасты қойыпты да тасқа ей жолаушы болсаң осы таза бұлақтай бол деп жазыпты үш жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді тастағы жазуға көздері түседі сонда бір жолаушы тұрып былай дейді бұл жазылған ақыл сөз екен бұлақ күні-түні тынбай ағып алыс жерлерге барады бара-бара кеңейіп үлкейеді бұған жол жөнекей кішкене бұлақтар қосылып сөйте бара үлкен өзен болып кетеді мұнан мынандай ғибрат алуға болады сондай адал қызмет қыл еш уақытта жалқауланып тоқталып қалма сөйтсең ақырында сен де үлкейіп мұратыңа жетесің дегені деп білемін дейді сонда екінші жолаушы басын шайқап жоқ мен олай ойламаймын дейді бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаныңыздан гөрі тереңірек соқса керек бұл бұлақ кім кімге болса да даяр ыстық тағанды салқындатып рахаттандырады сусағанның шөлін қандырады ол үшін ешкімнің ақы дәметпейді олай болса мұнан біреуге жақсылық етсең ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе деген ақыл болады жолаушының үшіншісі көркем жас жігіт үндемей тұрады жолдастары сен не ойлайсың деп сұрайды жігіт менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып шөп салам түсіп лай қоқым болса бұған адамнан гөрі айуан ынтық болар еді бұлақ күні-түні тынбай ағып тазаланып тұрғаны үшін бұған адам ынтық олай болса бұл жазудың мағынасы мынау көңіліңді бойыңды осы бұлақтай таза сақта бұлаққа қарасаң күн түссе күннің не шөп түссе шөптің сәулесін көреміз ендеше көңілің сол сияқты сыртқа ашық көрініп тұрсын деген ғой деймін депті